mingi boni obosani biso boye mama nauti mosika kobanda monganji lileko ya ngambi eloko te kliente na ngai hmm. nyama ezali lisusu komonana te e yesu e mobali na ngai alingaka mingi mboloko mpe njiko Bolimbisi ba ndeko, nayoki bozoloba makambo ya nyama zamba, boyebi te ba zamba na biso ezali lisusu na ba nyama penza te? Nga naza moto ya weko, ba ndeko na nga ya mibali bazali koboma nyama nyoso oyo bazali komona na zamba ata na butu, nyoso wana mpo na kotekisa. Kasi biso baoyo towuta mboka, tozalaki lisusu ata koliya mpuku ya pamba te na mposo. Nionso ebandaki kotekisama. Ndeko mwasi, ekoki kokoma kaka bongo te. Oza na raison. Malamu lokola ebandi kobongwama. Tozui malako na mboka. Mibali na biso bakendeke bokila naino po na biso, po na bana na biso bazala makasi pe na bokolongono. Zando ezali lisusu te lokola ya yambo. Mpe mibali na biso bakomi koteka kaka moke. Nde yango wana awa na ville, nyama ezali lisusu te lokola ya yambo. Wana ezali malamu. Kasi mama bongo ba clients na biso awa na ville bakolia nini? Mama Maggie tika komitungisa. Awa na ville tozali na ngolu ya kozala na ba ngulu. ba taba pe ba soso ya mboka. Ya solo nga na lingaka nziko kasi na kanisi libota na ngai pe ba oyo ba tikali na mboka pe likanisi na bango te ata esende ya pamba ezali lisusu te po na kolia nde esali ngai pasi nyama ya zamba ezali naino po na bango. Nde yango bozali na raison ngai pe nazali kobanda kobokola ba soso.